Жасфон. Угадал, это название телефона Жасфон 7. <laughs> Есть iPhone, а есть Жасфон. Ай Жасфон. <laughs> Ай Жасфон 7. <laughs> Улетают как пирожки.